wana tabia moja yani yule blaza naye alikuwa akiwa na shida ya mwanamke anamke lakini akiwa na shida ya mwanamke wa nje anatoka anaenda kwenye baa yule rafiki yake akifika pale anaongea na yule rafiki yake bosi mwenzie bwana mimi nina shida mtu fulani labda kama kuna mhudumu kampenda bwana nina shida na yule pale sijui kama nielewa kwa yule mwenzie anamfanyia mchakato wale si wafanyakazi wake kwa hiyo wanakuwa gawa wasumbui kwa sasa kumbe na yule yule blaza yule bosi mwenzie mm. naye alikuwa ana tabia ya kuja pale baa kwetu mm. baada alikuja siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu akaa akamuona yule binti ambaye nilikuwa na mimi niko kwenye mahusiano naye mm. baada ya kumuona ndo akamwambia yule blaza yangu bwana nifanyie mchakato hapo kweli blaza akamuita yule mtoto wa kike yaani huku akiwa anajua kama mimi na mahusiano naye akamuita mtoto wa kike akamuelekeza yule mtoto wa kike akakataa akamwambia bwana mimi siwezi siwezi mimi kuwa na mtu kama huyo siwezi kwa sasa pale bifu ndo lilianzia pale. Huyu kwa nini amkatae ubosi mwenzangu? Yaani wanaheshimiana. Si unajua, sijui kama umeelewa vizuri ndugu mwandishi. Kwamba kwa nini amkatae ubosi mwenzangu wakati mimi nikiwa na shida zangu nikaenda pale baa kwake napata ninachokitaka. Nilikuwa kila nikaenda pale nikifungua geti tu la nje. Hmm. Wananisikia kwa hiyo wanafungua dirisha lao wananichungulia huyu nani kaja na nani. Wewe wao wao. Mimi siwaoni, mimi nina mambo yangu naingia zangu ndani kulala. Ilikuwa sio kawaida yake sometime hana simu lakini ilikuwa ikifika muda fulani lazima nitafute kwenye namba ngeni mm. yaani ilikuwa akai hivi kwa akai hata lisali moja yaani asubuhi tumeachana saa hizi saa mbili labda au saa moja mm. haifiki hata saa tatu au saa mbili na nusu lazima nitafute vipi uko poa fresh tunapiga piga story tunachat hivi na vile maisha yanaendelea sasa siku hiyo nimpa simu yangu nashangaa kimya mpaka saa tatu kimya mi nikashikwa na wasiwasi, nikaona mbona huyu kimya sana, kuna tatizo gani ambalo limetokea? Napiga simu, simu inaita, tukupokelewa ipokelewe, natuma meseji, meseji zinaenda afu kujibiwa hazijibii. Ah, mi nikashikwa na wasiwasi. Kuna mdogo wangu mmoja nakumbuka alikuja pale kunitembelea, kwa dogo waga namtumaga tumaga mambo yangu, labda nikiwa na shida kitu fulani naenda kanichukulia, kwa sababu pale mi ni vigumu sana kutoka, niko kaunta. Mm. Akaja nikamwambiaje, bwana sikiliza, ngwambie kitu mdogo wangu nenda kule juu anapofanya kazi Paulina, nenda kamwangalie yupo au vipi. Akaniambia basi sawa bro. Kweli akatoka pale akaenda. Kurudi anakuja na majibu, bwana Paulina hayupo na Paulina anasikia kakamatwa.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 ni mpenzi wako, utatuambia kama ni mpaka sasa au ilikuwa kwa kipindi hicho tu, ilikuwaje? Nashukuru sana ndugu mwandishi, nakumbuka ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na tisa mm. nilikuwa naishi Tandale kipindi hicho mm. kwa naishi Tandale kipindi hicho. Wakati nipo naishi Tandale nilikuwa sina kazi muda mm. mrefu sana, nilikaa bila kazi kwao, na mama yangu mmoja mdogo, yeye anaishi Mbagala yeye ameolewa na mwanaume huyo mwanaume ambaye kaolewa naye alimkuta na mtoto wa kiume mtoto wa mwanaume wa mwanamke wa, mwana, wa mwanaume mm. yani huyo mamangu mdogo alimku, alimkuta huyo mumewe mm. kashazaa nje na mtoto na alikuwa mkubwa tu mm. na huyo mtoto wake alikuwa anaishi tunduru kama mm. ushae kama ushae kupasikia tunduru nah. kwa hiyo <clears throat> kipindi anaishi kule yule mtoto alifungua kule baa yake kubwa tu mm. kwa hiyo sasa msimamizi alikuwa hana yani tuseme kama meneja mm na mtu account alikuwa ana kwa hiyo Uh, yule kaka yule Tunduru alimpigia simu yule mamangu mdogo akamwambia bwana, nitafutie mtu ambaye ni mwaminifu aje afanye kazi. Kweli mamangu mdogo akapiga hesabu akaona, hapana, mimi na mtoto wangu ambaye yupo kule Tandale, afu sasa hivi mazingira yake kidogo hayajakaa vizuri, kazi yana. Kwa nini nisimwambie yule? Inawezekana labda akakubali akaenda. Kweli siku hiyo nimekaa, akanipigia simu mama mdogo, Kanambia bwana na kakako mmoja yuko Tunduru, mimi nilikuwa sipafahamu Tunduru. Mm. Anahitaji mtu wa kumsimamia kwenye baa yake, yani kama meneja pamoja na mtu account hapa. Mm. Ah, mimi nikamwambia hiyo kazi inawezekana sijai kuifanya, lakini inawezekana nikafanya kwa sababu kwenye maisha uwezi ukashindwa na kitu chochote kwenye utafutaji. Kweli kesho yake akanipigia simu tena mama mdogo, akaniambia mimi nishaongea naye, kasema atakutumia nauli hizi siku mbili tatu. Mm ila namba yake hiyo hapo. Kwa hiyo muwasiliane, mradi mjue mnaelewa naelewa na vipi. Kweli akanitumia namba, mimi nikamcheki yule bro. Baada ya kumcheki, akanipa maelekezo jinsi gani ya kufika kule na akanipa maelekezo kazi ni kazi ya aina gani, naenda kukutana na kazi gani, vitu vyote. Kwa hiyo tukawa tumeongea, tumemaliza kwenye simu. Kweli nimekaa siku mbili tatu, akanitumia nauli kwa ajili ya kwenda kule Tunduru. Nakumbuka nilitoka hapa jioni nikaenda nkalala Mbagala kwa sababu magari ya Tunduru ya kwenda kule yanapatikana Mbagala, yani magari ya Mtwara Mtwara, Tunduru ko Lindi yanapatikana Mbagala ndo yanapatikana. Kwa hiyo nilienda kulala kwa yule mamangu mdogo Mbagala. Asubuhi nikaamka, wakanisindikiza stendi, nikaenda nikakata tiketi, nikaanza safari ya kwenda kule. Kweli nashukuru Mungu nilifika salama Tunduru kule, wakanipokea vizuri. Baada ya kunipokea nikaenda nikaonyeshwa chumba cha kuishi mimi. Baada ya kunionyesha nikakaa siku mbili tatu za kuzoea kazi, kwa sababu pale kuna mkewe, mkewe yule bro ndo alikuwa yuko pale kauntani. Baada ya yule mfanyakazi yule mfanyakazi wa mwanzo kuondoka, mke wake ilibidi yeye ndo aende kushika ile nafasi pale. ikakaa naye yule shemeji yangu kama siku mbili kwa ajili ya kunielekeza mazingira pale ofisini yako vipi, tunaishi vipi hivi na vile. Kwa baada ya kunielekeza akaja akankabidhisha ofisi ile, kaniambia bwana, kuanzia leo wewe ndio utakuwa hapa na ndio utakuwa unafanya kazi hapa. Shida yote ikitokea utatuambia, kwa sababu tupo pamoja, tunaishi pamoja. Tukaongea yote kuhusu masuala ya mshahara, kwa sababu mshahara wakati natoka huku tulikuwa hatujaongea kuhusu masuala ya mshahara. Kwa hiyo tukaongea kuhusu ya mshahara, mwenyewe nikalizika, japo mshahara ulikuwa mdogo sana, ila nililizika kutokana na mazingira, kwa sababu nishafika kule nikaona sio mbaya kweli nikaanza kufanya kazi fanya kazi kama mwezi mmoja hivi kuna baadhi ya wahudumu pale wakawa wamepata dharura tuseme wakaaga kuondoka kwao Dodoma wahudumu. kwao wakawa wameondoka kwenda Dodoma. kwao pale kukawa pana upungufu wa wahudumu. Baada ya kuwa na upungufu wa wahudumu, yule blaza sasa akanifuata akaniambia, kwa hiyo wewe ndio meneja, tunafanyaje kuhusu huduma Mimi nikamwambia mazingira huku siyajui, siwezi nikasema labda naweza nikatoka hapa labda niende kutangaza nafasi za kazi sehemu fulani, wakati mimi sijui na tunaanzia wapi. Yani nilipofikia ndo hapa hapa, sijatembea kwenda sehemu yoyote. Blaza akaniambia basi, haina shida, ngoja kwanza nijaribu kuulizia ulizia. Pale baa kwetu pale pana dogo mmoja ni DJ ambaye anapiga piga mziki pale yule dogo kuna siku mimi nikamuita, nikamuelekeza, nikamwambia bwana, sisi tuna shida ya wahudumu kutokana na mazingira hivi na vile, tuna shida ya wahudumu, tupate wahudumu, tunafanyaje? Mm. Akanambia basi haina shida, kama ni wahudumu mimi ngoja nitakufanyia mchakato, ila cha msingi naomba nipatie nauli, kuna kijiji fulani niende nikaangalie watu. Kweli siku na hiyo mimi nikampa nauli, akaondoka yule dogo. Baada ya kuondoka, kaenda kule kalala. Asubuhi yake akanipigia simu mm kunipigia simu akaniambia bwana mimi nimepata wasichana wawili nimepata wasichana wawili na wao wako tayari kuja kufanya kazi huko kwa hiyo cha msingi nitumie nauli mimi nije na nije nao Tunduru mjini hapo nikamwambia basi haina shida kweli nikaongea na blaza tukatoa hela tukawatumia nauli kumbuka nauli ya kutoka pale hapo hapo kijijini mpaka kufika hapo Tunduru mjini shilingi 3000 kwa hiyo tulimtumia 10000 wakatoa 10000 wakapanda gari wakaja jioni wakawa wamefika pale kama mida saa kumi kuja pale walikuwa na wasichana wawili mtu na dada yake tufanye wamekuja pale tulivyowaona si wenyewe tukalizika nao kutokana na mazingira unajua tofauti na Dar es Salaam Dar es Salaam unaweza ukakuta ukakutana Dar es Salaam ukenda baa hakuna wahudumu wa kawaida kawaida ni wadogodogo sana mm. ila kule kutokana na watu si unajua hakuna wanawake hamna kwa hiyo hawa ndo tukawa tunawafanya hudumu zetu kwa hiyo baada ya kufika pale tukawaelekeza mazingira ya kazi, mambo ya mshahara nini, wao wenyewe wakaridhia, bwana, si sawa, tutafanya kazi, basi haina shida. Tukamwambia basi, kutokana na leo mmefika muda mbovu, pale pale baa palikuwa pana room kwa ajili ya wafanyakazi, tukawakaribisha tukawapa na hela ya kula ile siku ya kwanza. Kesho yake kweli wakaanza kazi. Baada ya kuanza kazi, fanya kazi kama wiki mbili tatu, au tufanye mwezi mmoja. Unajua kwenye maisha mahusiano lazima yawepo sehemu yoyote. Kwa hiyo mi kipindi nafika pale mpaka namaliza miezi miwili sijai kuwa na mahusiano na mtu yoyote wala msichana yoyote hata wahudumu, kwa sababu yule blaza wakati nafika pale alishanambiaga bwana, usijaribu kuwa na mahusiano na wahudumu kwa sababu ni dharau, watakuwa hivi na hivi. <laughs> Kweli alivyoniambia vile, mimi nimemuelewa. Baada ya kufika yule binti, wale mabinti wawili, baada ya kukaa kama wiki mbili tatu, nikaanzisha mahusiano na yule mmoja wapo yani mmoja wao kuna walikuwa ni wawili, mmoja mkubwa, mmoja mdogo. Sasa mimi nilianzisha mahusiano na yule mdogo wa, mdogo wa mtu. Baada ya kuanzisha mahusiano tumekaa, yalikuwa kimya kimya, ni asili. Ila nakumbuka kuna siku blaza alinifuata. Baada ya kunifuata akanambia, bwana, kuna vitu ambavyo nimevisikia kwamba wewe unatembea na nani na mtu fulani, na vizuri. Nikamwambia, bwana Blaza, ni kweli huyu mtu bwana, mimi kweli natembea naye na akaniambiaje, na sio kwamba sio kusikia tu, nisha kuona. Kuna siku ulirudi naye na ulikuja naye mpaka nyumbani, kwa sababu nyumba ambayo tulikuwa tunaishi, nyumba ya kwao, nyumba ya yule bosi wangu ambaye ni blaza, nyumba yao ni kubwa, ilikuwa juu, chini ndio kuna vyumba vya uani Kwa hiyo akaniambia akanambia nishai kuona kuna siku ulifungua geti hapa kuingia na kuangalia, kwa sababu ilikuwa kila nikirudi pale nyumbani usiku, nikishafunga bani nikaenda nyumbani wakisikia tu mtu na mkewe yani yule brother na mke wake wakisikia geti linafunguliwa anajua ni mimi kwa hiyo lazima anichungulie dirishani na kuja na nini yani sijui kama umeelewa vizuri kweli siku nayo kumbe alinichungulia akaniona akaniambia mimi nimekuona umekuja na mtu fulani mpaka ndani nikamwambia ni kweli mimi nimekuja naye brother ah sasa nikwambie kitu kimoja mdogo wangu sawa akaniambia bwana wanawake wa huku sio watu waku nini wewe kama una kama una umeamua kuanzisha naye mahusiano yasiwe mahusiano yale ya kudumu. Wewe mchukue kama unaenda mnamalizana, yani hivyo. Ila saa mimi kutokana na mazingira, yule mtoto wa kike nilikuwa nimemuelewa sana, nikaa naona hapana, isiwe hivyo. Mimi nikamwambia blaza, sawa, haina shida, mimi nitakuwa makini, mradi kazi zako zitakuwa zinaenda vizuri, haina shida. Kweli tukawa tumeingia kwenye mahusiano, tukawa tunakaa kwa usiku, ikimaliza kufunga baa, siku nyingine namchukua naenda naye nyumbani kule, na naye asubuhi namrudisha anakuja pale anafungua baa tunafungua baa anakaa siku nyingine sometime alikuwa zamu yake ya jioni anaingia jioni kwao tukaa tumeenda tumeenda tumeenda tumeenda tumeenda blaza kila siku yule akaa ananifuata sana anaambia bwana huyu hivi na vile sasa unajua mabosi wana tabia moja yule blaza alikuwa na rafiki yake naye pia alikuwa anamiliki baa yaani ukifika pale tunduru town pale kuna baa moja kubwa sana yaani kwa pale tunduru nadhani hiyo ndio ilikuwa kubwa wana tabia moja. Yaani yule blaza naye alikuwa akiwa na shida ya mwanamke, anamke lakini akiwa na shida ya mwanamke wa nje. Anatoka anaenda kwenye baa yule rafiki yake. Akifika pale anaongea na yule rafiki yake bosi mwenzie. Bwana mimi na shida mtu fulani. Labda kama kuna mhudumu kampenda, bwana na shida na yule pale. Sijui kama nielewa. Kwa hiyo yule mwenzie anamfanyia mchakato. Wale si wafanya kazi wake, kwa hiyo wanakuwa gawa wasumbui. Kwa sasa kumbe na yule yule blaza yule bosi mwenzie mm. naye alikuwa ana tabia ya kuja pale baa kwetu mm. baada alikuja siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu akaa akamuona yule binti ambaye nilikuwa na mimi niko kwenye mahusiano naye mm. baada ya kumuona ndo akamwambia yule blaza wangu bwana nifanyie mchakato hapo kweli blaza akamuita yule mtoto wa kike yaani huko akiwa anajua kama mimi na mahusiano naye akamuita mtoto wa kike akamuelekeza yule mtoto wa kike akakataa akamwambia bwana mimi siwezi siwezi mimi kuwa na mtu kama huyo siwezi kwa sasa pale bifu ndo lilianzia pale, yaani bifu la kwamba huyu kwa nini amkatae ubosi mwenzangu? Yaani wanaheshimiana, si tunajua, sijui kama umeelewa vizuri ndugu mwandishi, kwamba kwa nini amkatae ubosi mwenzangu wakati mimi nikiwa na shida zangu nikaenda pale baa kwake napata ninachokitaka. Afu mimi yeye kaja, yaani kama aibu fulani, yani alikuwa anajisikia vibaya, unajua kweli ilikuwa ilikuwa ikifika siku siku nyingine nikifungaga baa pale saa sita, yule jamaa alikuwa na kilava 4 chake kidogo, yule bosi ambaye ni bosi mwingine Mm. Nikifunga saa sita, mi pale naondoka peke yangu. Waga nilikuwa nampangaga yule demu, naambia bwana weka nisubiri sehemu fulani. Kwa hiyo mi nafunga baa pale natoka taratibu taratibu naenda zangu. Kwa hiyo kumbe yeye alikuwa anatufuatilia. Alikuwa anatufuatilia na kigari chake. Mwisho wa siku ananiona naingia naye nyumbani. Mm. Eh, kwa hiyo pale pakajengwa paka, paka, paka bifu. Yule blaza akanifanyia kuna mitego fulani akanifanyia. Mm. Unajua wakati nafika pale baa wakati wananikabidhi funguo za ofisi nini kila kitu ile ofisi yangu kulikuwa na mlango kama hivi na kigeti cha nje kama hivi kwa hiyo walinipa funguo moja moja yani mlango wa ndani walinipa funguo moja na kile kigeti walinipa funguo moja funguo nyingine wakawa wamebaki nazo wenyewe kuna siku nakumbuka nilifunga baa baada ya kufunga baa mimi nikaondoka yule brother nikaa nimemwacha pale pale baa na rafiki zake wanapiga piga story. walichonambia tu bwana tuwekee bia za kutosha hapa Kisha nikaambia wewe nenda zako kalale kwa sababu muda umeenda saizi nakumbuka siku hiyo nilifunga baa saa saba Kweli mimi nikaekea bia za kutosha, mimi nikaondoka zangu. Baada ya kuondoka, nimeenda nimelala. Asubuhi narudi ofisini, nimefungua mlango vizuri, naingia ndani. Kitu cha kwanza kabisa, yani nilikuwa nikifika ofisini, kitu cha kwanza kabisa lazima niangalie mazingira hela je, yako sawa? Mm. Nafungua draw, naangalia ile kaunta ambayo nilikuwa ndo napendaga kuwekea hela. Maana mm. pale kulikuwa kuna hela za mauzo ya bia zile. Mm. Alafu kulikuwa kuna ile kamari zile za 200 200 ambazo za sio wanaita nini zile kamari zile Eh, kwa hiyo mauzo nilikuwa naika tofauti tofauti. Mm. Nafungua pale la mauzo ya bia sijakuta, daftari sijaliona, mlango hujavunjwa, yani hakuna kitu chochote, yani mazingira yale yale niloyaacha mimi pale mm. jana usiku. Ah, mimi nikajiuliza hii tatizo mbona sielewi, tafuta sana. yani mpaka saa 4 mimi natafuta hata usafi nilikuwa sijafanya pale ba mm. pale kaunta kwangu. Ah, ilibidi nimpigie simu mke wake. Nikamwambia bana, shemeje? kuna tukio limetokea hapa lakini sielewi limetokea tokea vipi hela sizioni mauzo ya jana sioni hata mia akaniuliza swali kwani uliuza shingapi nikaambia jana niliuza kama laki mbili na tisini nakumbuka laki mbili na tisini eh. kwao uoni hata shi, uoni hata hela nkaambia mi sioni akaniambia sasa hilo tatizo lako wewe sisi hatujui si tumekukabidhi ofisi wewe kwa hiyo utajua mwenyewe <laughs> mi pale nikaona huu mtihani Kweli nimekaa pale, kaa siku hiyo nakumbuka alikuwa yani nilikaa kinyonge sana, unajua. mm. Kaa kinyonge mchana mchana akaja yeye na mumewe. Kuja pale, "Hey, imekuwaje kwaje?" Nikamwambia ndio hivyo. Mlango hapa hujavunjwa, hakuna mtu yoyote ambaye kaingia hapa nao uhakika huo. Lakini nakuna nashangaa daftari amna Funguo. Funguo funguo mimi ninazo mimi, funguo ninazo hizi mbili. Kigeti cha ndani kama hiki na geti la chuma kama ilo hapo nje. Mm. E, eh, mona Kwa hiyo mlango wa ndani wamenikabidhi funguo moja na kile kigeti cha ndani wamenikabidhi funguo moja. Funguo nyingine unajua ukinunua kufuli unakutana na funguo tatu. Mm. Eh, kwa hiyo sasa zile funguo nyingine wamebaki nazo wao. Mm. Unaona vizuri? Unajua sometimes unakaaga baada ya ile tukio tumekaa kama siku mbili tatu, mika sasa najaribu kuumeza kichwa inakuwaje kuwaje, lakini sasa nikaja nikagundua zile hela wao ndo wamechukua wenyewe. Kwa sababu gani nikakwambia hivyo? Mm. Kuna siku nimekaa pale pale ba ile siku ambayo niliuza zile hela za mauzo, kuna watu ambao niliwakopesha bia, yaani ni mablaza ambao mimi nawajua ni madokta hao, niliwakopesha bia. Sasa siku hiyo ananipigia simu mke wake, yani baada ile tukio kutokea baya kama siku mbili tatu hivi akanipigia simu mke wake akaniambia aje, akananiuliza kwa sababu ile kaunta ambayo limepotea, limepotea na hela ndio kaunta ambayo nilikuwa naandikaga labda madeni mauzo nini kila kitu, sijui kama umenielewa. Umenielewa vizuri? Mm. kwao akanipigia simu ule shemeji. Mm. Akaniambiaje? Eh, hey, Juma eh, vipi shemeji? Anakupigia simu wewe haupo kazini au vipi? Nipo kazini, yeye yupo nyumbani. Ananipigia simu, Juma vipi safi? Kwema kwema. Bwana hivi Chacha kasha kashakulipa kasha hela. <laughs> Hela gani? Mimi nikamuuliza kwa kumtega. Unajua mi baada ya ile tukio kupotea kwa zile hela, mm. ilikuwa kichwa changu kinakaa lakini kiko yani akili yangu ilikuwa inasoma yani, yani kichwa changu kilikuwa kinafanya uchunguzi wa kimya kwa chini kwa chini, sijui kwa maneno Mm. Kwa akanipigia simu akaniambia Chacha amekuletea hela. Ah, hela gani? Kwani umdai Chacha? Wewe si umemkopesha bia? Ah, sasa pale akili ndio ikaanza kunijia, nikaona ah, hawa wamefanya ujanja, yaani hela wamechukua wao. Mm. Ina maana ile daftari wanalo kule nyumbani, siko umenielewa? Mm. Ilikuwa wamelifunua wanasoma wanaangalia nani kakopa, sijui kwa umenielewa vizuri eh. mi nikaambiaje shemeji, sikutaka hata kupigizana naye kelele, nikaambia bwana, mi bado hajaniletea hela, ila leo akija nitamwambia niachie hela mm. kwao. Pale akili kaa kichwani mwangu mimi mm. nikajua kabisa wana wamenichezea mchezo, lakini ngoja tuone nini ambacho kitakuwa. Mekaa kama baada ya siku mbili hivi, blaza ndo akaniita akaniambia, bwana sikiliza, ngombe kitu, hizi hela wewe ndo umechukua mm. Umeelewa vizuri wewe umechukua na hizi hela umechukua umempa huyu mwanamke ambaye upo naye. Sasa cha msingi mimi wewe siwezi nikakuachisha kazi kwa sababu utendaji wangu kazi walikuwa wanaujua, yani nilikuwa napiga kazi kuliko yeye. Mpaka naambia sisi huyu tunamfukuza kazi, yani hapa hatutaki kumuona kabisa. Nikamwambia hilo jukumu lenu, nyinyi mtajua wenyewe. Kweli wakamwachisha kazi yule mtoto wa kike. Baada ya kumwachisha kazi, alimpa mshahara wake, nakumbuka ilikuwa ni mwisho wa mwezi, akampa mshahara wake. Mtoto wa kike akakaa pale mpaka jioni. Jioni akanifuata akaniambia, bwana nyuma mimi nimeachishwa kazi kama nimeachishwa kazi kwa hiyo naishije nikamwambia bwana sikilize hapa kwenu mm. yani umji ni wa kwenu mimi siwezi nikakupangia maisha sijui utaishi vipi sijui utaishi vipi mm. akaniambia sawa nikamwambia cha msingi so hapa basi po nyingi tafuta sehemu nyingine kazi utapata kazi akaniambia bwana sawa ina shida lakini mimi tena kazi ya basi sitaki tena kufanya ila mi nitakaniende songea mm. vizuri kuna mtu kule kanipigia simu kuna kazi Nikamwambia ah, kama ndio hivyo wazo hilo mbona zuri, wewe cha msingi wewe nenda. Mimi na yeye tutaendelea kuwasiliana mradi tujue nini ambacho kipo. Akaniambia basi sawa, kweli siku na hiyo akaja asubuhi akaniaga. Akaniambia mimi naondoka. Kweli kaenda Songea kule. Nimekaa kama wiki mbili hivi. Mm. Mtoto wa kike akanipigia simu. Bwana Juma, mimi kuna kitu nataka nikwambie ila sijajua utakipokea pokea pipi. Nikamwambia wewe ongea. Ananiambia mimi nina ujauzito, na ujauzito ni wako ni wako una ujauzito eh. Kichwa changu sasa kikaa kinanifikirisha kwamba blaza alikuwa hamtaki huyu mm. Leo hii kapata ujauzito sawa, naweza nikaikataa hii mimba, lakini hapana, kukataa mimba ni swala ambalo sio zuri, hata kwa Mungu apendi mm. Kwa hiyo tunafanyaje? Nikamwambia, sikiliza, nikwambie kitu, siwezi nikakataa kama mimba ya kwangu au sio ya kwangu. Cha msingi wewe usiposongea, fanya mchakato, rudi hapa hapa Tunduru. Ukirudi hapa Tunduru nitakachokipata kidogo tutakuwa tunakula pamoja nitakachokipata kidogo tutakuwa tunakula pamoja ila swala la kusema swala la kulala wewe tutakuwa tunaiba kule kule waliponipangia kina blaza tutakuwa tunaenda kulala kule kule siko amenielewa akaniambia sawa ngoja basi nifanye mchakato nipokee mshahara wangu wa mwisho mimi nirudi kweli akakaa mwisho wa mwezi akapokea hela yake baada ya kupokea hela yake akarudi kurudi siku yao anampigia simu anampigia simu akaniambia mimi nisharudi nipo tunduru hapa nikamwambia poa kwa sehemu gani kuna guest moja, kuna mzee alikuwa nimezoeana naye sana, kaambia mimi nipo kwa mzee wako huyu, kaambia ah, basi poa. Kweli nikafunga baa pale, ghafla ilikuwa ilikuwa mchana, kaenda ngamcheki kweli, kufika pale kweli kapiga piga naye story, nikamwambia basi endelea kukaa hapa hapa, takuwa mimi nikifunga kazini pale na kuja hapa na kuchungulia na ondoka zangu, siku mkiona vipi tunaenda kule kule kulala, mradi maisha yaende, siku nitakaa nitapanga chumba changu, mradi tuwe huru zaidi. Mm. Akanambia sawa. Kwa maisha akawa yanaenda vile kwa nikifunga baa pale nafunga ilikuwa nafunga saa sita sometimes nafunga saa tano imradi ni niwai pale guest kwenda kupiga piga story na mtoto wa kike yule naenda zangu geto kwa sababu brother alikuwa hataka kabisa mimi nilale nje ya nyumbani kweli na hataki yule aje nyumbani hataki kabisa yani alikuwa hamtaki kwa sababu ile tukio la yule bosi mwenzie yule kumkosa yule sijui kama umeelewa mm. yani kwao akawa amejenga bifu la maana mm. yani bifu hilo amenijengea mimi akawa amejengea na yule mtoto wa kike mm. eh kwao alikuwa hataki kabisa yani hata kumuona hataki kwa hiyo mimi nilikuwa naibaiba, sometimes namchukua, naenda naye ghetto kule. Naye kumbe alikuwa ananiona, unajua. Unavyoiba hivyo hivyo bado anakuona. Bado ananiona. Kama nilivyokuambia ndugu mwandishi kwamba nilikuwa kila nikienda pale nikifungua geti tu la nje. Hmm. Wananisikia kwa hiyo wanafungua dirisha lao wananichungulia huyu nani kaja na nani. Wewe waoni. Mimi si waoni, mimi nina mambo yangu naingia zangu ndani kulala. Sijui kama umenielewa. <laughs> Kwa hiyo walikuwa kumbe wananichungulia kila siku. Hapo hujajua bado kama wanakuchungulia. Sijajua. Mhm. Mm baada ya hiyo ishu tukaa tumekaa kweli, tumeenda hivyo hivyo, tumedumdumu. Sikuna hiyo mtoto wa kike, kwa sababu ujauzito ulikuwa bado mdogo, ulikuwa nadhani miezi miwili au moja na nusu hivyo hivyo, yani hapo hapo kwenye moja na nusu miwili. Sio mtoto wa kike ananiambia, bwana sikiliza, mimi siwezi nikakaa nikakutegemea wewe, mimi cha msingi hapa hapa natafuta kazi. Nikamwambia sawa, haina shida. Akatafuta kazi, kuna kibaa kimoja hivi, kwa sio kubwa ya kawaida tu, akatafuta kazi akaka, akapata kazi. Akanambia bwana, mimi nimepata kazi sehemu fulani. Mm. Nikamwambia basi sawa, haina shida. <clears throat> kwa hiyo nenda kafanye kazi, imradi tufanye mishemishe, maisha yaenda. Akanambia sawa. Katoka pale akaanza kazi. Kwa hiyo kilichokuwa kinaendelea pale ilikuwa mimi nikifunga baa saa sita mm. namsubiria yeye kule, maana kule baa zote zinafungwa saa sita. Nadhani hata apata tauni Dar es Salaam. Kwa hiyo ilikuwa tufunga baa sita ile, namsubiria anatoka kule, anakuja pale ananipitia, mimi namchukua ile kimya kimya kama kawaida, naenda naye magetoni. na mm. Nawe magetoni asubuhi nampa hela kula, naondoka zake, mimi naenda zangu kazini kwangu, nafungua, naendelea na maisha hivyo. Kuna siku nakumbuka alinifuata rafiki yake. Yule rafiki yake alikuwa anafanya naye kazi pale pale baa kwangu pale ambapo nilikuwa nafanya, alikuwa anafanya yeye. Mm. Alinifuata mida mchana mchana hivi. Alinifuata akaniambia, Juma, bwana nahisi Paulina katoa mimba. Ah, katoa mimba eh, hey, umeona dalili gani? akanambia bwana, leo kashinda kwanza kachoka, afu damu kibao. Kuna sehemu sijui tumekuta midamu mingi sijui na vile, mimi sielewa mambo hayo mimba kutoa toa mimba. Mm. Nikamwambia yeye eh, ndio hivyo yeye, eh, ila katoa mimba mwenzio. Nikamwambia basi sawa, ina shida, wewe ngoja kwanza niangalie nini cha kufanya, afu mimi baadaye nitamfuata kazini kwake. Hajashtuka kwamba katoa mimba nini? ah, mimi nilijua kweli huyu itakuwa katoka kwa sababu akili zake yule nazijua mwenyewe mm. eh, baada ya hapo kweli imefika mida ya saa tano usiku mimi nikafunga baa nikasema sasa huyu simsubiri yeye aje huku kunifuata kuni, kuni mimi naenda huko kazini kwake nimeenda kazini kwake fika kazini kwake kule nimemkuta kumkuta mi jambo la kwanza ngamuita. ehe wewe vipi safi Nikamwambia he, nasikia wewe umetoa mimba. Ni kweli. Sasa baada ya kumuuliza vile, yeye akaanza kuangua kilio kulia, analia. Tu ah, hii hii kwa tatizo, katoa kweli mimba. Ila bahati nzuri nilimkuta iko kwenye hali nzuri, sio kwamba labda alichoka. Mm. Ah ah. Kalia sana kuniomba msamaha, nisamehe hivi na vile, si nini, mimi nilikuwa sikuamini hivi na vile. Nikamwambia sawa, hata kama ulikuwa uniamini, mimi mpaka mimi nakuchukua na kutoa Songea, unakuja huku, nimekwambia njoo tukae tuangalie maisha mengine. Kwa hiyo mpaka sasa hivi uniamini mpaka uende ukatoe mimba. Basi ndio hivyo, kaniomba omba msamaha. Mi binadamu unajua, licha kumpenda, yani kuna moyo fulani wa huruma, yani ile kunililia sana mpaka kupiga magoti kuna kunini, unajua ile ndio ikanitia na nino sana, nikaona huyu kwanza ni mtoto mdogo, unajua hata muonekano wake miaka sijui 20, sijui 20 na ngapi pale sijui 21 na moja nikaona hizi akili za kitoto hivi kama katoa mimba ni akili za kitoto. Nikamwambia basi haina shida, mimi nakusamea. Kweli usiku ule nikamchukua mm baada ya kumchukua kurudi nyumbani kule nika nimechelewa yani kwa muda imeenda kama saa saba au saa nane mimi nikasemaje kwa sababu wale wahudumu pale baa siku hiyo walikuwa wana tabia moja wale wahudumu ilikuwa tukishafunga baa pale wanaendaga kutafutaga madanga yenyewe anaitaga madanga yani wanatoka pale wanaenda enda baa nyingine unajua wanaenda kutafuta tafuta wanaume kwa ajili ya kupata pata hela nyingine sijui kama umeelewa mm. kwao siku ile baada ya kutoka na yule mtoto wa kike kule nikaja mpaka pale baa kwangu kuja pale nikakuta hakuna hata mtu mmoja ni kwenye geto lao mi nikaambia basi cha msingi tulale hapa hapa mi siwezi sahizi kwenda nyumbani na wewe kwa muda umeenda sana alafu sitoshe wewe kule nyumbani sinajua kama hakutaki blaza hakutaki akaniambia basi sawa kweli tukalala pale asubuhi tulivyoamka akatoka nikampa hela ya kula kaondoka juma mi naenda zangu kazini nikaambia poa haina shida we nenda na ah, vizuri kweli katoka pale kaenda zake kazini ah, wakati anatoka nikampa na simu yangu mimi nimempa simu nikamwambia bwana simu hii hapa kwa hiyo ujinga uliofanya wewe wa kutoa mimba inawezekana labda uchafu ujiisha vizuri inaweza ikatokea tatizo labda ukaumwa tumbo kwa hiyo naenda na simu yangu utanipigia kama kutatokea tatizo lolote utanipigia mm. Na vizuri akaniambia sawa kweli akaondoka na simu yangu kaambia bwana namba hii hapa ya Lecho kwa na tatizo lolote mpigie Lecho kwa sababu Lecho ndo ambao wanaishi pale geto pale baa pale pale waga watokaje. Mm. Kwa hiyo nenda nayo kama kukiwa na tatizo unamtumia utamtumia message Lecho au utampigia Lecho ataniambia. Wewe kumbe hauna simu nyingine. Yaani hapo sina simu nyingine, nilikuwa na simu moja na yeye mtoto wa kike simu alikuwa hana. Mm. Kwa hiyo ilibidi tu nimpe ya kwangu. Mm -hmm. Kweli akaondoka nayo ile simu. ilikuwa sio kawaida yake. Sometime hana simu lakini ilikuwa ikifika muda fulani lazima nitafute kwenye namba ngeni yaani ilikuwa akai hivi kwa akai hata lisali moja yaani asubuhi tumeachana saa hizi saa mbili labda au saa moja haifiki hata saa tatu au saa mbili na nusu lazima nitafute vipi uko poa fresh tunapiga piga story tunachat hivi na vile maisha yanaendelea sasa siku hiyo nimpa simu yangu nashangaa kimya mpaka saa tatu kimya mimi ah, nikashikwa na wasiwasi nikaona mbona huyu kimya sana kuna tatizo gani ambalo limetokea napiga simu, simu inaita tu, kupokelewa ipokelewe, natuma message, message zinaenda afu kujibiwa hazijibii. Mimi ah, nikashikwa na wasiwasi. Kuna mdogo wangu mmoja nakumbuka alikuja pale kunitembelea. Kwa dogo waga namtumaga tumaga mambo yangu, labda nikiwa na shida kitu fulani nenda kanichukulia, kwa sababu pale mimi ni vigumu sana kutoka, niko kaunta. Akaja akanikambiaje, bwana sikiliza, ngwambie kitu mdogo wangu, nenda kule juu anapofanya kazi Paulina, nenda kamwangalie yupo au vipi? Kaniambia basi sawa bro. Kweli akatoka pale akaenda. Kurudi anakuja na majibu, bwana Paulina hayupo na Paulina anasikia kakamatwa. Hala vizuri. Mm. Paulina kakamatwa, kakamatwa eh. Nimesikia akakutwa ndani kuna sehemu alikutwa, alikuwa sijui anavuta bangi wao kakamatwa. Kakamatwa eh. Kaona poa. Hapo muda umeenda ilikuwa kama saa mbili mbili usiku hiyo. Kama kakamatwa, sasa nikaanapiga hesabu hapa mimi nafanya nini? siwezi nikafunga baa saa hizi hapa niseme sijui nimfuatilie yeye hadi nitakuwa ishu moja kubwa sana kwa blaza kwa sababu blaza mwenyewe mtoto wa kike huyo hawamtaki mm. nikaona hapana kweli nikavumilia mpaka saa tano usiku nikafunga baa baada ya kufunga baa pale nikaingia zangu chooni nikaoga nini freshi nikatoka sasa nikaenda kituo kikuu cha polisi tunduru mm. nifika pale kaenda nkamkuta askari mmoja nikamuulizia bwana kuna kuna dada fulani amekamatwa hivi na vile, akaniambia ah, ndo alikamatwa na bangi. Nikamwambia yeye, eh, sijajua kama kama kamatwa na bangi au vipi. Nikamwambia mimi nasikia hivyo kakamatwa na bangi, lakini sijajua. Akaniambia sasa hii issue, so mpelelezi wa hii kesi hayupo saizi na saizi muda umeenda, siwezi nikakuahidi labda tukuliongea hili swala bali Kwa hiyo cha msingi kesho asubuhi njoo. Mm. Nikamwambia sawa basi, haina shida, mimi nitakuja. Kweli sasa narudi nyumbani, akili kichwa changu kilikuwa kinavigia sababu kwamba ah, Asubuhi na issue ya kufungua kwa sababu baa pale nilikuwa nafungua saa moja kama ile. Huku mm. nifungue baa kule nitaenda enda vipi? Na siwezi nikasema eti nikache kufungua baa afu niende kule wakija wenyewe hao. Lazima watajiuliza maswali huyu yuko wapi? mm. Funguo ninazo mimi kila kitu ninacho mimi. Inakuwaje kwaje? Mimi <laughs> kweli asubuhi nilivyoamka nikaja nikafungua yangu baa yangu kaanza kufanya kazi. <laughs> Imefika mida kama saa nne hivi Nikamuita yule dogo tena, nikamwambia bwana, huyu mtu kweli kakamatwa. Nimeenda jana polisi kule kakamatwa. Kama kakamatwa, naomba kitu kimoja. Chukua hela hii hapa, nenda kanunue chai sehemu, mpelekee kwa sababu yuko mabusu Mpelekee kule mabusu chai. Anambia poa, kweli kaondoka pale. Nimekaa mpaka saa tano tano na nusu hivi na wadogo kaja. Anambia bwana, mimi nimeenda mpaka kule nimekuta Paulina yule kashapelekwa gerezani yaani ina maana baada ya kutolewa pale kituoni kwa sababu hakukuwa na mtu akwenda kumchukulia dhamana pale kituoni so, unajua ukishakamatwa ukimwahi mtu naenda pale unatoa hela kama inawezekana toa Kanambia bwana huyu kachaka kashapelekwa gerezani kapelekwa mahakamani mwisho wa siku hakuna mdhamini wa kumdhamini kwa hiyo yuko gerezani mimi alivyoniambia vile kichwa kikaniuma ilibidi sasa niwashirikishe mablaza zangu kwa sababu pale unajua kule bahati nzuri kule watu wengi ambao walikuwa wanakuja kunywa dia pale baa kwangu walikuwa ni askari askari polisi hao madokta na hao askari wa maliasili hao kwa kuna blaza mmoja wengi wote ilikuwa nimezoeana naye kuna blaza mmoja ni askari maliasili ilibidi nimshirikishe ili swala nikamwambia bwana huyu mtu bwana hivi na hivi kamata kwa hiyo tunafanyaje akaniambia sikiliza nikwambie kitu <clears throat> na namba ya mkuu wa kituo pale ngoja kwanza nianze kumpigia niongee naye alafu mtakuunganisha naye, utaongea naye, mtakutana, alafu mtajua mtamalizana vipi. Nikamwambia basi sawa, niunganishe. Kweli akaongea naye. Baada ya kuongea naye akaambia, wewe mpe namba wewe dogo, mpe namba yangu. Kweli akampa namba yake, akanipa namba yake. Baada ya kumpa namba, kunipa namba yake, mimi nikampigia yule mzee. Baada ya kumpigia akaniambia, kwa hiyo umejipanga panga vipi? Nikamwambia bwana, mimi kujipanga siwezi nikasema labda nimejipanga pakubwa. Cha msingi mimi nataka kuonana na wewe mkuu wa kituo nataka kuonana na wewe mradi nijue tunafanyaje fanyaje akaniambia basi sawa mimi nakuja maeneo ya huko huko kwao nikifika sehemu fulani nitakupigia simu tuje tukutane nikamwambia basi sawa kwa kama mida ya saa sita hivi akanipigia simu bwana niko sehemu fulani kuna sehemu kuna soko hivi njoo tukutane kweli nimeenda pale nimemkuta kwa kwenye gari yake nikaingia kwenye gari tukaongea akaniambia he kwa tunafanyaje nikamwambia mimi sielewi mimi nakusikiliza wewe kwa sababu wewe ndio kila kitu akaniambia bwana ishu hii inaisha wala usijali. Akanipa moyo sana, inaisha wala usijali. Nikamwambia basi poa, haina shida. Ananiambia basi sawa, wewe nisikilizie mimi baadaye nitakupigia simu, mradi tukutane, twende kule kituoni tukajua tunafanyaje. Nikamwambia basi sawa, haina shida. Nimekaa saa saba, saa nane, saa tisa, kila nikimpigia simu yule mzee askari apokee simu, kila nikifanya hiki kitu message apokee simu wala ajibu message. Nikaona eh, umtiani mpaka usiku unafika hajapokea simu zangu wala hajajibu message zangu. Nakumbuka nilikuwa nimekaa pale baa, kuna dogo mmoja akanifuata, dogo mwingine akanifuata, akaniambia bwana, wewe demo wako kamatwa Nikamwambia eh, kakamatwa. Ah, hiyo issue mbona ndogo yule anatoka Mimi yule mkuu wa kituo mimi kule mimi najuana naye vizuri na asumbui kwangu, Umeelewa vizuri. Mm. Kwa hiyo cha msingi saizi usiku hatuwezi kumfuata saizi, kesho asubuhi mimi nitakufuata hapa baa. mradi tuende kule kule nyumbani kwake tukaongee naye nyumbani kwake. Nikamwambia basi sawa, haina shida. Kweli yule dogo kama Mungu, asubuhi kaja mimi kanikuta saa 12 niko pale, yani nishafika baba. So hiyo siku nakumbuka pia sijaenda kulala nyumbani. Nilienda kuna guest fulani nikaenda kulala. Yaani nilikuwa nina wenge fulani, yani akili yangu ilikuwa haijakaa sawa kabisa. Najua, yani nafikiria mtoto wa kike, yani naona kama mtoto mdogo. Kweli na mahusiano naye, namuona mdogo, naona kama vile anateseka sana kule. Sijui kama umeelewa. Baada ya kuja yule dogo akaniambia basi twenzetu tu. Kweli tukaenda Kituo cha polisi cha Tunduru kipo hapo pembeni, kuna kota ambazo wanakaa askari. Kwa kanambia bwana, nyumbani kwake ndo hapa. Kwa hiyo tukaenda tukagonga, kwenda kugonga nakutana na yule yule mkuu wa kituo. Baada ya kuniona, dogo vipi? Kaambia poa, mimi nakupigia simu mzee wangu upokee simu hivi na vile. Mbona sasa kilicho kilicho kuja kutokea? Akaniambiaje, kwanza huyu huyu kaja kufanya nini? Yule dogo alinipeleka. Huyu kaja kufanya nini? hivyo una akili vizuri kani, yani unajua kunikolomea, yani kanigombesha sana, huyu umekuja naye kufanya nini? Sitaki mtoto mimi, simtaki hata kumuona mtoto huyu, sijui yani yani yani, inaonekana kama vile yule mtoto ana ile tabia yani kwamba anajifanya ile kumzoea mtu sana, yani yani sijui nikueleze vipi. Ananiambia mimi huyu simtaki hata kumuona, kwa hiyo cha msingi ondokeni, mimi siwaone. Hmm. yani yule mtu ambaye nilikuwa nategemea atanipa msaada, afu mwisho wa siku leo hii ana nikaona hapana. Yule dogo kweli akaondoka nikamwambia hapa mimi siwezi kuondoka mimi hapa nagandana naye huyu kweli nikamwomba msamaha pale bwana msamehe swali unanisaidia vipi acha ujinga si nini mimi nimekwambia nitakusaidia acha ujinga sasa kumbe yule mzee kwa akili yangu sasa hivi inavyonipigia yule mzee ile issue ile issue ilimshinda kwa sababu si mkuu kituo ile issue ishaenda magereza mahakamani kwa hiyo ile issue sio ya kwake tena unaelewa vizuri mm yani sio ya kwake. Kwa hiyo kajua kabisa hii issue mimi kumsaidia huyu mimi siwezi tena. Umeelewa? Mm. Akaniambia sikiliza sasa, mimi nitakusaidia. Nenda kanisubiri makao makuu pale ya CCM. Yaani kuna makao makuu ya CCM. Najua ofisi za serikali kule Tunduru zote ziko sehemu moja. Najua si mji mdogo ule. Mm. Zote ziko sehemu moja. Yaani kituo cha polisi kiko pale pale. Kituo kikuu cha polisi kiko pale pale. Mm. Kuna ofisi hizo za CCM, sijui kuna sijui TRA gereza pia alikuwa yani hapo hapo maeneo hayo akaniambia nenda kansubiri pale kwenye ofisi za CCM ah. nikaambia basi sawa nikaona msada si huu nakuja kweli nimeenda nimekaa ilikuwa saa tatu nakumbuka asubuhi baa kule sasa ndo sasa siku hiyo ndo nikasema bwana liwalo naliwe leo sifungui baa wala sendi nilichofanya yale mauzo ya jana ambayo nimeuza jana usiku ule ule kabla sijafunga baa niliandika bwana hapa mauzo ya kitu fulani hizi huku tokeni za tokeni za ile dubu ile la 200 200 mm. alafu nikachukua nikazitia kwenye friji ndani ya friji mm. asubuhi nilipoamka nikawatumia message wote wawili mtu na mkewe nikamwambia bwana mimi leo sifungui kuna sehemu mimi nipo mm. sifungui hiyo hela zote ma, maelekezo yote mtakuta pale pale mtakuta pale pale ofisini mm-hmm. kweli wakawaja nitafuta sasa nikasema hapa ili mali niue sio kabisa simu wangu pia nikazima mm-hmm Kweli nimeenda pale, baada ya kuniambia kanisubiri pale, nikaenda nikakaa, ilikuwa saa tatu, saa nne, saa tano yule mzee kaniweka bondi pale kwa kitu kaniweka bondi nimekaa sana yani sana yani kupita sana kutokea tokei ah, nikaona mtihani sasa nakumbuka nilikuwa nimesimama hivi kuna mkuu wa magereza pale Tunduru pa ananijua naye alikuwa anakujaga sana kunywa bia pa ah, alikuwa katoka gerezani kaja barabarani pa kuja pale akaniona akanambia ah, vipi unafanya nini hapa? Ah, ilibidi nimfuate yule blaza nikaanza kumuelezea mkuu wa magereza. Nikamwambia bwana blaza, kuna hili na hili, bwana mtu akakamatwa. Anaitwa nani? Nikamwambia anaitwa mtu fulani. Akaniambiaje? Nisubiri hapa hapa nikamwangalie, nikaangalie kule dayari ambao ameletwa hizi siku mbili, yani hizi siku mbili walioletwa gerezani. Nisubiri hapa hapa nitakuja kukupa jibu kamili. Nikamwambia basi poa. Kweli kaingia kule, karudi. Kurudi akaniambia bwana, huyo mtu kweli yupo na wameletwa wameletwa ilikuwa juzi jioni ndo ameletwa hapa gerezani. Mm. Akaniambia sasa hapa unasubiri nini? Nikamwambia bwana mimi hapa mimi namsubiria yule mkuu wa kituo pale, kanambia nimsubiria, kanambia oh, acha ujinga, acha uboya. Yule hawezi kukusaidia. Yaani hilo swala hilo kwake lishamtoka ndio maana akakwambia yani kakuweka hapa ana lolote kukusaidia. Wewe cha msingi angaikia mambo ya zamana. Mm. Ya vizuri. Yaani wewe cha msingi ukitaka kumpata wewe angaikia mambo ya zamana uje mtolee zamana. Yule kwanza ni mtoto wa kike afu umri wake mdogo sana. Kwa hiyo gesi yake inawezekana ikawa kubwa, lakini sio kubwa. Kwa hiyo cha msingi kahangaikia dhamana, watakwambia si ufanye mchakato sio wadhamini wawili, lakini kutokana na bangi yenyewe waliomkuta nao ni moja ndogo mm. hawezi kuambia mambo ya wadhamini wawili. Kwa hiyo cha msingi nenda kamkekea zamana, kaambia basi sawa kweli. Ofisi za kule sisi ikaanza mtani mtaani kwa sijui. Kwa hiyo ilibidi nianze kuuliza ni kuanzia ile saa tano. Kauliza kweli nikahangaikia zamana nini kila kitu, pasipoti piga hivi na vile mpaka nakumbuka saa tisa kama na nusu ndo namaliza yani mambo yote mm. narudi zangu mahakamani nafika mahakamani pale napeleka zile nakala zile za zamana wakazisoma wakaziangalia wakaona hapa haina shida ya mdhamini hapa yani hamna shida ya mdhamini wakaniambiaje wewe cha msingi leo umechelewa kwa sababu saa kumi ndo tunafunga mahakama mm. wewe cha msingi njoo kesho natoka nje kuna askari mmoja akaniita kanipata huyo askari huyo naye katika ile vuguvugu la kwenda kumkamata mtoto wa kike anaenda kwenye doria naye alikuwepo akaniambia huyo mtu mimi namjua mtoto wa kike namjua wewe cha msingi njoo kesi hii kesi mbona sio kubwa kwa sababu yeye mwenyewe pia alishakataa hii kesi yani kakataa kama mimi banki sio za kwa sio za kwangu na umri wake yule mdogo kwa hiyo kesi sio kubwa kwa hiyo cha msingi wewe nenda kesho njoo njoo hapa utamchukua kama nakala zile za nini washaziona wewe njoo kesho atamchukua ta tutapatana nini? Nikamwambia basi sawa. Kweli mimi nikaondoka, nawasha simu, yaani natoka pale mahakamani nawasha simu, yaani simu ya kwanza kuingia ya yule shemeji yangu, kwa sababu yule blaza yangu kidogo alikuwa ananiogopa ogopa yule blaza. Mm. Nawasha simu, tunakutana na simu yake. Kwanza nakutana message, tunakuomba Juma, yani tunakuomba uko ulipo ko, yani kwanza usirudi tena hapa kazini, usirudi na kwenye chumba kile ambacho tumekupangia unapokaa pale pia usirudi. Nakumbuka katika harakati zote zile za kuangalia zile katazi za zamana nini, nilibakiwa kama na shilingi elfu kumi na mbili. <laughs> Nilipoona ile message sijakaa muda mrefu akapiga tena, akanipigia. Akanieleza vile vile tena. Unajua mtu unaongea naye kwenye simu unaona kabisa ana hasira. Mm. Yaani usirudi tena tena atukutaki kabisa, yani atukutaki. Mimi Tunduru sina ndugu, sina mtu yoyote. Yaani wao ndo walikuwa wenyeji wangu na ndo walikuwa ndugu zangu.